O próximo martes, ás 11 da mañán, vai haber unha asamblea na Biblioteca de Marín para os poucos tripulantes que estén en terra e para as familias. Na Guarda tamén vai haber pola tarde, o mismo martes, e o mércores vai haber asambleas en Burela e Celeiro, no norte de Lugo, na Mariña. Vamos plantexar tamén eh, presentar mocións en concellos, no Parlamento, aínda que está sin constituirse, con catro peticións básicas. Primeiro, a retirada da norma de carácter interno, na cal basa Marina Mercante e o ISM para aplicar estes recortes. Segundo, a revisión do oficio por parte do Instituto Social da Marina, que é a entidade competente de todas as pensións para atrás desde que se quitou esta norma, falamos dun ano, dun ano para atrás, e subsanación dos casos que, que foran perjudicados. Terceira, a creación dunha comisión na cal estén os afectados, sindicatos, patronales e administración, para revisar os coeficientes reductores, pero non para empeoralos, sino para revisar a realidade pesqueira de hoxe. Hoxe un barco do Gran Sol non vai para 14, 15 días como iba fai 10 anos, non vai. Hai barcos de Gran Sol que os mariñeiros e as tripulacións non veñen en dous meses. Polo tanto, eso hai que adaptalo á realidade. Non pode ser que se subile antes. E non é por meter outros componentes. Un guardia civil que un mariñeiro que anda no Pacífico toda a vida. Ou un señor de Abrilá con todos os meus respectos, que anda a, eh, eh, por países do mundo. Non pode ser. E cuarta e última, o que pedimos é a asunción de responsabilidades dos causantes desta barbaridade. Isto non é cousa dun funcionario, non é cousa dun administrativo, non. Isto foi unha decisión política dos altos cargos de Marina Mercante avalada polo Ministerio de Fomento. En aquel momento, dirixido pola señora Ana Pastor, hoxe presidenta do Congreso, e hoxe en funcións que non sabemos quen vai ser o ministro. Alguén ten que ter responsabilidades desta barbaridade, porque falamos de personas. Eu presentei xa casos de afectados que tiveron que votar máis tempo. Hai algúns deles que tiveron que marchar para o mar estes días, para poder o, o, o ano que, que din que lle queda ahora